肘部原始点位置，如图中红线所示，起于肘关节上方前侧凹陷处，沿肱骨向上行约一食指长，少数还可能再向上延伸。为了便于操作，可请患者手叉腰。涵盖范围：肘关节以下，包含。 手肘、下臂、手腕、掌根、手背，包括手背的指关节，如图中灰色区域所示。我们现在再来介绍肘部延时点。为了易于操作，患者最好手叉腰，那个手虎口一定要张开。 这样插上去才不会受伤。有些插腰方式，如果你没有注意，他会用这样这样插腰，这样你压下去，这个手就受伤了。所以最好用虎口。好，这样插腰之后，我们先找它的位置，先确定肘骨的位置这一点，然后平行画过来。 啊，这个凹处，你从肘骨下面再往上也是凹处，啊，这一点就是我们的肘部延时点第一点。从第一点位置，一根食指长的范围都是它的按推范围，也就这一段就是肘部延时点位置确定之后。 它的工具一样采用食指按推法，然后直接顶进去。注意方向，不是这个方向，而是沿着手臂的上下这个方向。然后另外一手固定手一定要把这个手往上抬，然后操作的食指工具往下压，这样形成一个。 固定的力量，好，那按下去之后，这个下手又往上抬，就固定住了，然后再来下一个动作才推，好，上下推。这个按推方法也是用手腕、食指的工具，都是用手腕的力量。好，第一点按推完，换第二个点按，然后手往上抬。 然后推，用手腕。第三点，按推按推，最后一点按推。 推完之后，它的舒缓用掌根这个点一样按在肘部原始点的位置，按下去之后，它的舒缓方向是左右，不是上下。下手一样要往上稍微抬。 然后上手要往下压，好，然后左右按、推、按、推、按、推、按、推。以上是肘部延时点的操作方法。要注意的是。 有些肘部延时点，食指范围，有些还会延伸上来，所以最好找到终点，再往上按推看看有没有痛点，如果有，也顺便帮他解决。按推手法最重要的就是一定要顶住，然后下面要往上抬。如果你这一手没有固定，这样下压，你没有办法固定住，所以会摇晃，不容易施座，所以这一手非常重要。 以上是足部原始点的按推方法跟舒缓方法。